Э, я не знаю, вообще можно ли это назвать какой-то серией, потому что вроде бы тут и микс разных демонов. Ну, вроде бы это типа все со стрима, да и просто прохождение. Короче, не знаю, считайте сами серию это или нет. Э, приятного просмотра. Это самое убогое место на этом уровне. боже, наконец-то. Джиджи. Ура. Фух. Наконец-то, наконец-то. Тупо джиджи. Yes. Привет, помнишь меня? Я тебе недавно скидывал. Да, помню тебя, мини Гера, Помню, да-да-да, скидывал. Крутая. Что у тебя за текстур пак от Саникса? Фух, наконец-то. 500 Как я захал серьезно, так говно проходить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Гони, пишите, я сейчас умру на баге. Нет, не умер. Во. GG. Легадеш, спасибо, что ты пришел. Легадеш, огромное тебе спасибо, что пришел на мой стрим. И медиум демон максимум, серьезно. Типа, ну из-за моих 75 герцах это для меня настолько долго продлилось. Просто, типа, серьезно. Стрим, фига, даун. Стрим. Да, короче, ладно, типа 1400 отсюда попыток 500 надо отнять. Смотри, Легадаш, специально для тебя. Подписывайтесь на канал Легадаша. Второй дом. Девяносто семь. бобиком. Пацаны, я бы бобиком. Пацаны, я бы бобиком. Блин, что делать? таки дам. Подожди, потише. Е, прошел.

Нет, нет, нет, нет, до 7 часов на СБГ прошел. Ты что, экзамен, что ли? Что ли? А, нет, лом. Сейчас а, а, минт будет. Пройди собер Ебать, такой жой, нахуй, пидорас. Половиночка подъехала. А, ты что, на Да. насыпать сливки. О Я прошел. Ага. Найс. Хм, nice. На три монеточки. Боже, так легко. А у меня Blue Impact в копии нету. 1602 попытки, но из них... Но из них? Но, ну, но ну, из них где-то надо попыток 1600 где-то вычесть. Ты вообще снимал? Да.